Astăzi este despre a performa. În dicționar este a avea un randament ridicat. Și mi-am adus aminte când am avut eu cel mai ridicat randament. Ei bine, când am luat la actorie. Când am luat la actorie, când nu mai m-am îngrijit aoleu, um, să vezi că ceilalți sunt mai buni ca mine sau celelalte fete sunt mai frumoase ca mine, mai tinere și așa mai departe. Și mi-am dat seama că a performa este a nu te mai compara cu celălalt și asta se poate numai dacă efectiv te îngrijești strict de obiectivul tău. Tu ce părere ai? Ciao!